Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Tora y seguimos en Bravely Second en Layer. Vamos a continuar con la partida. Y bueno, en el anterior capítulo nos tocó luchar contra Kikyo. Y en este capítulo nos tocará luchar contra Hinkel. To be frank, I'm still not sure what to do. am I best suited to the life of an inspector, tirelessly pursuing criminals through steady, thorough investigation? Or am I destined to become a genius detective, using logic and inspiration to track down the most evasive criminal masterminds? Hmm. You gotta pick one, huh? Bueno, y elegimos que te pega ser un investigador privado. Por cierto, se llama Sholmes. Sherlock Holmes. Sharns. Está muy bien. <laughs> Te pega a ser investigador privado. Sholmes, I think you should follow in Kikyo's footsteps and become a private detective. There's something to be said for structure and teamwork, but once you start to rely on that structure, that's when you'll get lazy. Work on your own like Kikyo, and you'll have to fend for yourself. You'll be tested to hone your wits and instincts. Do that, and you'll have a bright, crime-solving future ahead of you. I'm sure of it. Why, yes! When you put it that way, it's elementary! I'll dedicate myself to becoming a great private investigator, just like Aunt Kiki. What is this nonsense? A fine pair you make. Uncle! You may come from a great family, but don't let that go to your head, you mewling little upstart. Perhaps you've been caught up in this fool's starry-eyed dreams, but to seriously recommend that my dunce of a nephew become a PI? Just the load I'd expect from a know-nothing glutton like you, idiot. Murgurgur. Hankel, don't you think you're being a bit harsh? Shut your mouth, maggot! Persist in this idiocy and you will face me in battle! Are you prepared for that? Pues claro que me voy a pelear. Venga, Heikel. Fine then. But do not harbor any delusions that you will walk away from this unscathed, idiot. You stand before the knight Argent Heinkel, former commander of the Eternian Sky Knights, alias the Iron Wall of Unahana, alias the YHPD's Inspector Hankel. Justice will be served. Bueno, primero que nada, tenemos que cargarnos al, murito que tiene delante de, de atacante. El peor de todo, bajo mi punto de vista, puede ser el arquero. ¿Por qué? Porque el arquero nos puede envenenar ¿Vale? Entonces, más no ah, ah, o todo esto. Henkel tiene un, una vida de 20.000 DPS, pero es súper resistente a ataques físicos. Por eso le dicen el muro, el muro de hierro. Entonces hay que atacar con ataques mágicos. Eh, Para empezar, yo creo que Rayo, yo creo que Rayo contra todos y a tomar por culo. Yu que invoque a suisudra Idea que ataque para asegurarnos que se carga al arquero para que no me nos envenene. Sí. Y Tis que robe a Henkel. Porque tiene un escudo adamantino que quiero. Pues tengo dos. <laughs> Dios, que me envenena. ¿Vieron eso? Es muy hijo de perra. Se metió delante y cubrió. Así que venga, vamos a usar otro rayo. Yu en este caso usa otro rayo. Edea ataca al arquero, por Dios. Tis... Venga, Tis, ataca también al arquero. Por si acaso. Me cago en todo. Ya tiene 150 de defensa física. No puede ser. No puede ser. Se interpone ante, ante los escuadrones. Idea, Vamos acá a gastar un PB. Vamos a hacer una siestecita a todos. Las La se fue a tomar por saco porque vamos, no sirvió para nada. Bueno, para nada. A ver, usamos rayo otra vez, usamos rayo otra vez. Y ahora vamos a usar confundir, para que no me ataquen. espérate, vamos a ver qué gato man si hay algo que puede... <laughs> y reduce la, la, defensa física. Esto contra Henkel. Vamos a reducir la defensa física. Es muy poco lo que le redujo. Vamos a hacer un poquito de magia hacia mí. Una cura más a todos, todos mis atacantes. Eh, vamos a hacer un Hashbird. Edea va a ser un... Va a estar en furia. Vamos a ver si puedo hacer algo más con Gatomancia. Un ataque de viento que ignora la defensa física. Venga, explosión sónica contra Henkel. Eso es bueno. No está yendo mal. Vamos a usar un especial. Vamos a, a usar escarcha. Machaca demonio. Uf. Vamos a usar a ah, Prometeo, que es el último, me falta. Y como Gatomance ya creo que ya no quedaba nada más había uno que bajaba la defensa física. es este. Vamos a utilizarlo otra vez. Más ahora que Henkels mm, está, está haciendo un Brave. No se nota. Ostras. niños. Vale, eso no se puede volver a repetir. Cura majatis. Y sí, especial, arma sagrada. Que de paso la enviamos. Itis. Atraviesa la defensa física más potente con mayor velocidad. Una velocidad divina. Venga. ¡Hala! Este debe mucho Star Wars. ¡Toma! Henkel fuera. ¡Bien! No es tan difícil, ¿eh? Pues nada, espero que les haya servido y que les haya sido de utilidad. Bueno, vamos a ver cómo ganamos el asterisco. es muy importante. Ese super asterisco. De caballero. Caballero, caballero, caballero. Crema, caballero. Que por supuesto se lo va a llevar Edea. Como pueden ver, es una máquina con, con este tipo de, de trabajo. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que les haya gustado y servido. Adiós.